Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk The Bridge Curse Misteri Jambatan apa masa, let's go Huh, dia siap zoom According to the legend, a lovely couple Oh, ni pasal pasangan lah kan Pasangan dekat jambatan, lepas tu maybe bunuh diri ke apa kan Do you dare? Tak silap aku. Okey. Dia orang nak buat oh, macam oh, ya, teater kan. Ya. Itu dia. Oh. Rehearsal of the bridge at 10 malam. 5 minit. Siapa yang lambat kena cuci. Okey. Aku baca uh, apa message tadi. So macam oh tak ada apa-apa pun Dia macam cerita pasal senpai lah Ooh. So kita boleh nyorok That's cool I guess Okay makanya bermula lah Perjalanan kita menuju ke Stadium I guess Menuju ke mana Ya menuju ke Scenic Bridge Kenapa dia orang nak buat Dekat jambatan tu Ya yeah. That's kind of weird Aku ikut je lah poster ni kot kan eh. Ui, siapa tu? Tian <gasps> Ming? Itu misi baru ke? Oh, misi baru. Oh. Ui, apa ni? Hah? Ya, betul. Okay, interact. Ya, ada hantu lah, ui. Aku ingatkan hantu tadi, ui. Rupanya orang. Kenapa nak buat rehearsal ni? Kenapa? Kenapa korang je tak duduk? Kenapa aku kena buat reason ni? What the heck ni benda ni? Go. dia are more important. Okay, memang kena buat lah. Okay. So far linear. So, kenapa aku duduk? Ya Allah, selamatkanlah aku. Tapi karakter kita ni dia tak ada so, agama. So, Yi. Lah, hmm. I guess. Okay. Oh, siapa yang buat? Uish. Eh, tak dapat, tak dapat mana? Eh. Mana betul? Siapa? Eh, Siapa? Siapa yang buat ritual ni dia akan masuk dunia lain ke? Ya. Macam 这这里感觉很阴啊！我们在这里搞这些，会不会得罪这些好兄弟啊？啊，不对，你看对了，你看错。可是，可是，不然换我来摇铃铛吧。谢谢学长，谢谢学长。哇靠，学姐怎么都不怕、啊？太猛了吧！啊，孤单孤立之外，丽丽开始了。罗锦，啥不不了，就搞没罗锦。 Habis aku dah masuk dunia lain dah There we go Dah tak ada orang Eh Eh Eh Eh kenapa dia macam Mabuk eh Xue Jie, Yuyan masih dalam perjalanan. Mohon jangan berpikir. Jika dia berbalik, bagaimana? Apa? Kamu khawatir saya? Alright. Oh, tu ada suara dia. Tenang. 我很熟流程的，跟你开个玩笑而已。继续喽。Yelah tu. Asal tiba-tiba dia bangun gila. Ha. Oh, lepas lepas dah kena tutup mata, lepas tu loceng, lepas tu kena naik tangga ni. Lepas tu GG. Lepas tu rip, aku masuk dalam kubur. Okay. Ah, sudah. Ah, sudah. Hey, Allah. <laughs> 事了！快点，快点，快跑！太奇怪了吧？啊，拉里，拉里，拉里，拉里！哇！你干不得？喂，慢点！拉里，慢点！我你，哦，哎，对对，拉里，干嘛呢？喂，what the？Aku nak masuk ke dalam kena lompat ke apa? Ya. Wuh. Weh! Dia boleh masuk tak? What the heck, man? Kita nampak. Mampu aku, mampu aku, mampus! Mampu aku, mampu aku, mampus! mampus. Aku kena cross ke? Ui, hantu. Aku kena cross ke? Tak perlu ke ya? Perlu ke cross? Okay, aku jalan kaki je. Aku rasa tak perlu cross. Ih, hantu ni. Okay, aku dah sampai some, tempat something. Run! Okay, aku rasa aku... Oh, oh, oh. Ah, sudah. Siapa dalam tandas tu? Ah, siapa memerut tu? 啊！不，不可能！太奇怪了吧！高文丽，对不起，对不起，高文丽，高文丽，我知道错了，学姐，学姐，原谅我吧。哎，怎么了？不知道啊，没想到学姐反应会这么大。啊！哈。 你装干嘛那么逼真呢、啊？难怪学姐会被你吓到。那我可怜，阿坤，打你你你你你你你你你你你你你学长你很难搞哎、欸。林林你跟呢？林啊，学姐，对不起啦，都是我的错。不管你也跟家过的你，你你也跟哎你也跟家过的你。奇怪，大天跑去哪、啊？阿别啥，什么八三安，什么几几？不知道走哪去了，快去找他吧。 Okey. Ah, nampak, nampak, nampak. Cik Nampak. Li, uh, Ling, uh, Ling, ah. Tak apa, saya So, diorang nak buat live stream sebab aku rasa dia macam nak uh, ah, berlawan antara sekolah-sekolah ni. Siapa boleh buat cerita seram kan? Alright, so kita kena balik dorm. Okay, aku tak adalah tunjuk semua, semua dialog. Technically, dia orang macam, dia orang ni sembang pasal apa tangkal lah kan. Dia ni pakai tangkal. Dia ni dia banyak tangkal. Lepas tu dia macam pakai tangkal pun mengecut. Ya yeah, siapa je percaya tangkal-tangkal ni Come on lah Alright Eh siapa je And Simple lah Simple punya cerita Ooh, Itu orang ke Hantu Udah tujuh belas sana tu Habis kita So dia ni nak buat live stream Sebab dia nak bagi sekolah dia diorang popular tau Live stream mengenai hantu dekat jambatan tu Yang di mana tengah malam Jambatan tu Anak tangga dia akan jadi 14 Daripada 13 14 je Silah nombor 14 So hantu tu tunjuk pergi sini tadi Sini ke? Dormitory Bukan ni building Okay where, where, where the heck is the dormitory? Okay this is bad weh Kenapa tengah-tengah malam? Kau buat benda ni Tingkat berapa ni nak pergi ni? Oh dah buka Okay So aku siap aku jalan je sampai aku boleh access pintu 417 Right Nope Dia tak kata pun jumpa kat mana tau 415 Ya yeah. Oh Sebab tu ada pintu kan Eh ada apa ada Ada Umbrella Okay So What now Okay aku ready 对了直播功能也要测试一下。Internet okay tak internet 这是 dia pula pergi check video pula. Ya rakam. Okay, mari kita lihat eh, guys. Kita kena perhatikan entiti-entiti. Cuciin ta do bu li wo le. Si wei na Oh, ni apa sahaja curang-curang pula ni? Dia kata, aku sekarang sebab perasaan benci dia? Aku sangat berpikir dengan orang yang 温柔很可爱的学姐 o、okay、k tak ni? Ni men sure? Udah tanya kat diri sendiri? Itu semua ada so ma? Aku rasa dia ni memang dah kena rasuk kot. Semenjak daripada ritual tu kan. Aku cuma nak dia cinta aku saja. Dia tidak mengenali aku. Dah tu dah orang tak bercinta dengan kau, kau tak payahlah nak. Inilah masalah dia. Okey, selalunya <laughs> lelaki yang fras. Ni perempuan pula yang sedih. Ayuh, kuda. Bunyi apa tu? Oh. Wait, what? Darah, wait. Oh, dia dah mati ke? Oh tak lah ah, ah, ah, Aku nak mati Okay, bunyi tu yang buatkan dia jadi ni. So dia mati dia dah mati ke? Lepas tu dia dah jadi。 lembaga. Oh tu? Uh! Ya, benda tu. Benda tu yang macam mungkin dia sepatutnya mati lepas tu benda tu bagi dia lagi hidup kan. Sampailah dia dapat dia punya objektif dia nak dia nak sampai tu. Macam terbalik pula sebenarnya. Eh, perempuan pula yang gila kan lelaki. Huh. So itulah dia. The Curse of the Bridge. Kita tak ada tahu sangat pasal uh, jambatan tu. Tapi aku rasa daripada situ dia akan membawa pergi cerita ke jambatan tu lah So tak sabar nak tunggu full version Sebab gameplay pun tak banyak Tadi tu banyak dia bagi dialog untuk build up Dan aku rasa menarik lah Story dia pun menarik uh, Ah yeah, Ya itu dia Untuk kita punya video Kalau korang suka dengan video ni Kalau korang terkejut tadi sikit kan Aku tahu korang terkejut sikit Rasa macam berdebar sikit Like komen di bawah Subscribe Dan jangan lupa untuk share juga Kita jumpa lagi Dalam video akan datang Assalamualaikum dan Bye-bye